Привет, в данном видео подробно рассмотрим, разберем то, как можно легко и просто включить, либо же отключить субтитры в мобильном приложении на YouTube, то есть на смартфоне, когда вы смотрите свое видео с мобильного телефона, со смартфона, либо же с планшета. Сделать это довольно-таки легко и просто. Я покажу на примере одного из своих видео со своего канала. А что нам для этого потребуется? Заходим в мобильное приложение YouTube, заходим а, в какое-либо видео. Вот я подобрал видео, открываю видео. Как видите, сейчас э, видео а, идет и никакие субтитры в нем не показываются. Сейчас для начала мы включим эти самые субтитры, чтобы они показывались. Для начала нам надо кликнуть на наше видео. Кликаем на наше видео. Можно даже поставить его на паузу. Поставили на паузу. У нас появилась вот такая вот менюшка. В верхнем правом углу у нас имеются вот такие вот три точки. Кликаем на эти три точки. Кликаем. У нас открывается выпадающее меню. выпадающее меню нам нужно выбрать пункт «Субтитры». Выбираем пункт «Субтитры», нажимаем, и в пункте «Субтитры» будут отображаться все доступные нам субтитры. То есть русские, английские, какие-либо еще там могут быть. У нас сейчас субтитры выбраны русские, поэтому мы нажимаем на русские, которые у нас созданы автоматически. Нажимаем, и теперь в нашем видео появились субтитры. Воспроизводим наше видео, и как видите, теперь оно идет у нас с субтитрами. Чем может быть э, полезна данная фича? А, субтитры в нашем видео могут быть полезны а, тем, то, что когда мы едем в автобусе, в метро, либо же еще где-то, и у нас нет никаких наушников, гарнитуры и так далее, и мы не хотим никому мешать, мы можем просто выключить звук и включить показ субтитров на нашем смартфоне в приложении YouTube. Будем смотреть видео и читать субтитры, никому не мешая. Теперь же рассмотрим тот вариант, когда нам надо включить субтитры. Чтобы включить субтитры, нам необходимо проделать все действия в обратном порядке. Мы нажимаем, можем нажать на паузу, можем не нажимать на паузу. Видео у нас может идти, главное кликнуть по видео, чтобы у нас появилась вот такая менюшка. Также в верхнем правом углу у нас есть вот такие вот три точки. Нажимаем на эти три точки и здесь у нас есть пункт субтитры. Нажимаем на пункт субтитры. Как видите, видео у нас сейчас идет. А, нам надо в нем отключить субтитры. Отключать субтитры, надо нажать. Отключить субтитры, все. Теперь субтитры у нас отключены. Как видите, видео у нас отображается, но субтитры у нас выключены. Теперь мы можем смотреть видео без субтитров. Надеюсь, данное видео было полезным, информативным. Самое главное, неважно, а, в каком варианте находится ваше видео, в полный экран, как у меня сейчас, либо же не в полный экран. Это абсолютно не важно и не имеет никакого значения. Можете как в полном экране выключить, так и в половинке экрана. У вас три точки в верхнем правом углу эти все равно будут присутствовать. Если у вас будет в половину экрана видео, вы также кликните на эти три точки. И все у вас будет то же самое. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр и всем пока.